हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो फंक्शन को लेकर के है फंक्शन को लेकर के इससे भी पहले मैं वीडियोस बना चुका हूं और आज के इस वीडियो को देखने के बाद फंक्शन थोड़ा सा और आपका क्लियर हो जाएगा तो चलिए आइए बात करते हैं फंक्शन की तो सबसे पहले पाइथन को ओपन कर लेता हूं पाइथन की आइडियली को ओपन कर लेता हूं स्टार्ट बटन पे जाके यहां से पाइथन की आइडियली ओपन करता हूं मैं और यहाँ से पाइथन के आइडियली ओपन कर लिया हमने अब ये पाइथन की शेल है यहां पर हमें कोडिंग नहीं करनी हम आएंगे न्यू फाइल लेंगे और यहाँ पर हमें कोडिंग करनी है यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं और फंक्शन बनाने के पहले जैसा कि आप जानते हैं कि डेफ कीवर्ड का यूज हम करते हैं तो ये हमने यूज किया डेफ कीवर्ड और यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ माई फन के नाम से माई फन ये हमारा फंक्शन है और इसको ओपन किया फिर क्लोज किया और यहाँ लगा देंगे कॉलन कॉलन लगा देने के बाद से एंटर कर करके नीचे आएंगे यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पे दे देना है लाइक मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ हेलो दिस इज फंक्शन ठीक है तो ये हमने प्रिंट करवा दिया और अब इस ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज और अब एंटर करके हमें आना है नीचे ठीक है तो अब आते हैं नीचे और नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें इस फंक्शन को हम देखिए जितनी बार कॉल करेंगे इस फंक्शन को उतनी बार ये प्रिंट हो जाएगा अभी हमने कॉल नहीं किया अभी सिर्फ हमने प्रिंट लिखा है और उसमें प्रिंट करवा रहे हैं इसको पहले सेव करता हूं मैं ठीक है यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूं fun dot P Y dot P Y लगाना जरूरी तो ये बात ध्यान रखिएगा और यहाँ से रन पे जाइए क्लिक कीजिए और फिर रन मॉड्यूल यहाँ से रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दीजिए अब देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट होकर नहीं आ रहा कारण क्या है कि हमने अभी कॉल नहीं किया तो यहाँ पर आएंगे फंक्शन तो हमने बनाया है लेकिन कॉल नहीं किया और एंटर करके नीचे आते यहाँ पर आकर के अब इस फंक्शन को कॉल करता हूँ जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ माई फन यही नाम था ना तो ये लिख दिया मैंने माई फन अब एक बार ये हो गया कॉल एक बार प्रिंट होकर आ जाएगा हेलो दिस जो भी लिखा है हेलो दिस इज फंक्शन तो ये प्रिंट होकर आ जाएगा ठीक है कैसे आएगा यहां से इसको रन करता हूं तो ये देख सकते हैं यहां पर hello this is function print होकर आ रहा है अब अगर मैं इसको दोबारा कॉल करता हूं ठीक है तो ये देखिए यहां से मैं इसको दोबारा कॉल करता हूं कॉल करके आपको दिखाता हूं ये like my fun F U N ठीक है अब ये दोबारा कॉल कर दिया मैंने फंक्शन को और फिर यहां पे देखिए क्या होता है दो बार प्रिंट होकर आएगा हेलो दिस इज फंक्शन तो फंक्शन का काम यही तो होता है कि हम किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बार हम पीस ऑफ कोड लिख देते हैं और उसको कोई नाम दे देते हैं और फिर जब जब हम चाहे कॉल करें तब तब वो फंक्शन हमारा चलेगा और यही कहलाता है फंक्शन तो देख सकते हैं दो बार प्रिंट हो गया अगर आपको तीन बार जरूरत है तो यहाँ लिख दीजिए माई फन अब यहां से इसको सेव कर लेता हूँ ठीक है अब सेव कर लिया अब यहां से फिर रन करता हूँ देखिए ये सेव कर लिया मैंने और यहां से रन करता हूं ये देखिए रन मॉड्यूल पे जाके रन करिए और रन करते ही देखिए तीन बार ये प्रिंट हो गया ठीक है अगर आप फिर रन इसको कॉल करेंगे तो ये फिर एक बार और आ जाएगा ऐसे ही ठीक है यहाँ लिखा मैंने my fun F U N तो देखिए ये चार बार प्रिंट हो जाएगा इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग ये जो नीचे मैं लिख रहा हूं ना इसको कहते हैं फंक्शन को कॉल करना तो ये हो जाएगा हमारा चार बार प्रिंट तो देख सकते हैं एक दो तीन चार बार ये प्रिंट होकर आ चुका है इसके आगे के वीडियोस आगे बनाता रहूंगा अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग